ассалаумағалейкум қазағым қалың ой тоқаев қайдасың бүгінде мынау ә, ютубқа шығып алып тура келіп тұр себебін айтайын мен ақтөбе облысы темір аудан темір қаласының тұрғыны фамилиям асиим самат жамбыл облысында мына прокурорлар штраф салып жатыр штраф келіп тұр екі миллион теңге артық мал бар деп жер несі жетпей жатыр деп соған келдік жұрт айтқан жайылым қалада емес қырдағы анығы құмдағы аймақ он жылға орман қоры жерінен жалғалып қойын құрттап күн көріп келген алайда аяқ асты артық малға ақша төлеуді естіген ел ашуға булықты менде например қырық төрт ақ мал сиятын жерім бар мен не істеймін байзақ ормандары және жануарлар дүниесін қорғау мекемесінен ескерту алған ел айып салу асыра сілтеу деп есептейді қайта қиы тыңайтқыш болатын төрт түліктен қоршаған ортаға зиян жоқ деп санайды шопандар онсыз да өрісті өздері үшін тоздырмай көшіп қонып жүргенін айтады ал жауапты мекеме басшылары бұл дауға прокуратураның ескертуі себеп болғанын айтады нақты қораға бармай кабинетінде қой санын шығарған прокурорлар жаңылысқан дейді кісі салды да сверка жасай салды ветинспекциямен ал енді ана жерде мал басы бар ма жоқ па оны анықтаған жоқ қой біз барып анықтаймыз да біз мынауыңыз дұрыс емес мына жерде мынандай фактически мынандай бал бар мына мына жеріңіз дұрыс емес деп біз қарсы ол кісілердің жаңағы бергеніне ответ жауап беруіміз керек осылайша жауаптылар прокуратураларды сырттан тон көзбен қой санауға шақырды талап бойынша бір бас малға жеті гектар жер керек ал мұндағы шаруалардың ең азында мың бас қойы бар Шоттық ақсақ әрқайсысына кемі жеті мың гектар жер керек ал байзақтағы орман қорынан жүз елу кәсіпкерге жайылым беруге жер жетпейді сондықтан жұрт жаппай малдарын азайтып не айып төлеуден басқа амал жоқ ол дұрыс емес себебін айтайын бірінші мәселе ысырап саналады мысалға ақтөбе облыс бойынша э, қойшыға ысырапшыларға бозға малдайша қойды ет пен терінің арасына кіріп кетеді себебі екінші шабындыққа малдай э, қойдайша тыша түседі салға шапқан шөбі күні жемейді үшінші мәселе мына ә, э, жүн мен теріні өртеп жіберсе лақтырып тастады оны алу керек сатпайды жаңа әкімге алып барып беру керек әкім ары қарата жөнін басады терісін идейтін шебер адам табады қазақ ешқашан жөнмен мен терін сатпаған берген шебер адамға ә, сосын қазақтың төбетін мен тасын ұстау керек басқа аппаратты ұстаса сол уақытта ысырап шығарады сосын мына жол бермеу керек ә, ғылымның дамығаны шошқа тәрізді қойларға жол бермеу сол басқа аппаратты ұстаса сол уақытта ысырап шығарып вообще Э, жол бермеу керек сол сияқты мына қазақтың салт дәстүрімен жүру керек мынау қазақ емес қой мынау қазақтың салт дәстүрін ұмытып қалған мына сен сияқты қой мысалы бұл да какой хозяин такой собака дейді ғой орыстар сен мысалы орыс тілін дамытамын десе мынау білмеймін қай жақтың э, нені қандай заңдарды дамытайын деп жүрген білмеймін мынау қай жақтан қазақтың салт дәстүрімен жүру керек прокурор ысырапшыл салманы емес мына совет үкіметінің уақытында да, да ә, жерді бүлдірген жоқ пен қойды көбейтті киіктің жүрмейтін жері құсқайға жерге тығады ғой дәндерін шашып жүрген жерінде киік пен қой киік, ә, қойдың көбейткен себебі сол қазіргі мына егемендік алдық дедік те жаңағы қойды қуалаған құртады сырқын шұбырған құртады мына шұбырып жатқан крестьян хозяйствоға барсаңдар шұбырып жатып іздер ол қырық жылдан кейін пайда қашпай қалады жылда судың аққанда көктемде э, жаңбырдан ағады сол мен қуалап қуалап қырық жылдан кейін бір метр болып кетеді атпен де машинамен де жүре алмайсың ол жерде ысырап салуға болады соған ысырап ол жерде қойды көбейтесің содан кейін мына ысырап сараласың мына неден э, күзенжен дейді біздерде қазақ қойды қырық баса соған ысырап сараласың